इष्टानो सीबी टी मुंबई हाचे तर्फे हांव ह्या ट्युटोरियलात तुमका येवकार दिता ह्या ट्युटोरियला वरवीं तुमकां स्वाम स्टुडिओ विशीं आणि ताचे कार्यपद्दती विशीं स्टेप बाय स्टेप म्हायती मेळटली एनिमेशन आनी ताचे नरेशन ही एकाच बरोबर मांडल्यार शिकोवप आनी शिकप खूब सोपे जाता ऑडिओ व्हिडिओ डेमो म्हणजे प्रात्यक्षिका खंयच्याय विशयाची स्पश्ट समजावणी दिवपाक बरी पडटात कॅम स्टुडिओ हे एक स्क्रीन रेकॉर्ड करपाचे सॉफ्टवेअर हातून स्क्रीनार जे जे दिसता ते रेकॉर्ड करपाक आणि जाय तेन्ना ते परत प्लेबॅक करपाक मेळटा हाचो अर्थ कॅम स्टुडिओचा उपयोग आम्ही नव्या सॉफ्टवेराची प्रात्यक्षिका दाखोवप स्कूल कॉलेजच्या भुरग्यां खातीर ऑडिओ व्हिडिओ ट्युटोरियल्स करप युजर ट्रेनिंगा खातीर व्हिडिओ मुव्हीज करप एखादी ऍक्टिव्हिटी करपाची तरा दाखोवप एव्हीआर फायलीचे फ्लॅश फायलींत रुपांतर करप असे अनेक तरेन करू शकतात हे software Microsoft Windows ninety ninety eight M E twenty four point zero two thousand अथवा एक्सपी वर्जन्साचेर चलता. हाचे खातीर चारशे मेगाहर्टाचो प्रोसेसर, चौसष्ट एमबी रॅम आणि इन्स्टॉल करपाक चार एमबी हार्ड डिस्क स्पेस पुरो जाता. कॅम स्टुडिओ हे फ्री आणि ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर असा इंटरनेटा वेल्यान कोणाकडे तें डावनलोड करू येता W W W Cam Studio dot O R G हे संकेत स्थळाचेर तुमकां कॅम स्टुडिओ वेबसाईट मेळटली सकल स्क्रोल डाऊन करात आणि डाउनलोड लिंक क्लिक करात तुमच्या पीसीचे सॉफ्टवेअर दाखयल्या सूचना प्रमाणे इन्स्टॉल करात आयकॉन डबल क्लिक करून कॅम्प स्टुडिओ सुरू करात कॅम्प स्टुडिओ विंडो उगडटलो विंडो सगळ्यांवर वयर मेन मेन्यू आसा फाईल ऑप्शना सकल रेकॉर्ड स्टॉप पॉज एक्झिट ही सब ऑप्शन्स असतात ह्या सब ऑप्शनाचे बटनूय असतात तांबडो बटन रेकॉर्ड करपाक कराचो थांबोवपाक आणि निळो बटन रेकॉर्डिंग बंद करपाक रेकॉर्डिंग सुरू करचे पयलीं कॅप्चर रिजन म्हणल्यार स्क्रिनाचो खंयचो वाठार रेकॉर्ड करप हे सेट केल्यार बरे पडटा या खातीर रेकॉर्ड ऑप्शना सकयल तीन सब ऑप्शन्स आसा रिजन सिलेक्ट करून रेकॉर्ड बटन क्लिक केल्यार स्क्रिनाचेर चौकोनी वाठार आंकूंक मेळटा आणि ह्या वाठारा भितरलो भाग रेकॉर्ड जाता सिक्स रिजन निवडल्यार पिक्सलान रेकॉर्डिंग एरियाची सायज दिवपाक मेळटा फुल स्क्रीन निवडल्यार सगळो स्क्रीन रेकॉर्ड जाता एनेबल ऑटोपॅन हे स्टुडिओचे खासले फीचर आसा ऑटोपॅन निवडल्यावर कॅप्चर रिजन कर्सरा बरोबर फिरता हाका लागून स्क्रिनाच्या ज्या भागात चड ऍक्टिव्हिटी चल्ल्या तो भाग कॅप्चर जावंक पावता पॅनिंगाची गती सेट करपाक मेळटा ऑप्शन मेन्यूतले व्हिडिओ ऑप्शन वापरून व्हिडिओ कंप्रेसर निवडूक मेळटा जाका लागून फाईल साईज कमी जाता स्टुडिओ मायक्रोसॉफ्ट व्हिडिओ वन हो डिफॉल्ट कंप्रेसर असा पण सोबत दाखयल्या ड्रॉप डावन लिस्टांतल्यान दुसरो खंयचोय कंप्रेसर वा कोडेक निवडूक मेळटा इतलेंच न्ही तर गरजे प्रमाणे वेल्यान आनीकय कोडेक्स डावनलोड करपाक मेळटात व्हिडिओ ऑप्शन वापरून व्हिडिओ फायलीची साईज क्वालिटी आणि फ्रेम रेट सेट करूंक मेळटा की फ्रेम्स कॅप्चर फ्रेम्स आणि प्लेबॅक रेट सेट करचे पयलीं ऑटो एडजस्ट ऑप्शन अनचेक करचे पडटा आता तुमका जाय तसे हे आकडे दिवंक मेळटात हे ट्युटोरियल रेकॉर्ड करपाक आमी मायक्रोसॉफ्ट व्हिडिओ वन कंप्रेसर आणि की फ्रेम्स पाच कॅप्चर फ्रेम्स दोनशे आणि प्लेबॅक रेट पाच असे आकडे घेतल्यास क्वालिटी कमी करून अर्धा राहिल्या वेगवेगळे आकडे घेऊन प्रयोग करतकीच आमकां अशें दिसून आयला की आम्ही घेतलेल्या आंकड्यांनी चढ बरी आउटपुट क्वालिटी आणि फाईल साईज मेळटा कर्सर ऑप्शन सेट केल्यास जी ऍक्टिव्हिटी रेकॉर्ड जाता आणि स्क्रीनच्या ज्या वाटारात ती घडटा ताचेर लक्ष ओढूक मेळटा ऑप्शन्सा सकल कर्सर ऑप्शन्स आसात ही वापरून कर्सर दाखोवंक वा लिपूक मेळटा बाय डिफॉल्ट कर्सर दिसता तीन तरेन कर्सर निवडूंक मेळटा एक्च्युअल कर्सर कस्टम कर्सर हे ड्रॉप डावन लिस्टांतल्यान निवडूंक मेळटा आणि नाजाल्यार कर्सर फोल्डरांतल्यान जाय तो कर्सर लोड करूंक मेळटा कर्सरा भोवतणचो वाठार हायलायट करपाक हे बॉक्स चेक करात तसेच कर्सराची साईज आकृती आणि रंग सेट करात आणि ओके क्लिक करा हाना तुमकां कर्सर बदललेला दिसतो ना पूण रेकॉर्डेड व्हिडिओ तो तुम्ही सेट केला तसो हा जो एक डेमॉन्स्ट्रेशन आतां पळोवया by default Cam Studio audio record करना ऑडिओ ऍप वापरल्यार व्हिडिओ फोन प्रभावी जाता हे ऑप्शन चेक केल्यार तुमका मायक्रोफोन वापरून ऑडिओ रेकॉर्ड करपाक मेळटा हे करपाक साऊंड कार्ड आणि मायक्रोफोनाची गरज पडटा हे ऑप्शन वापरल्यार पीसीक आशिल्ले स्पीकर वापरून तुमका ऑडिओ रेकॉर्ड करपाक मेळटा प्रोग्राम ऍक्शन सारखे ऑप्शन्स वापरून कॅम्प स्टुडिओ कस्टमायज करूंक मेळटा जशें रेकॉर्डिंग केन्ना सुरू जावप केन्ना बंद जावप हे सेट करूंक मेळटा कॅम्प स्टुडिओ वापरतना मिनिमाइज कॅम्प स्टुडिओ हे ऑप्शन चेक करात अशें केल्यास कॅम्प स्टुडिओ मिनिमाइज जाता आणि ताजी आयकॉन सिस्टम ट्रेन दिसतात हांगा तुमकां दोन आयकॉन्स दिसतात कारण आम्ही कॅम्प स्टुडिओ डेमॉन्स्ट्रेट करपाक आणि रेकॉर्डिंग करपाक दोन्ही बाबतींत वापरला रेकॉर्ड टू फ्लॅश ऑप्शन हाका ही सब ऑप्शन आसात कीबोर्ड शॉर्टकट्स वापरून तुम्ही रेकॉर्ड पॉज स्टॉप आणि रेस्ट हाच्यो हॉटकीज तयार करू शकता आशा करता कॅम स्टुडिओ कसा उपयोगात हाडचो हे तुमकां खुबशे प्रमाणात समजला आसतलें department of computer science and technology Goa university हांच्या वतीन हा शैला सरदेसाय तुमकां नमस्कार करता आणि सायन ऑफ करता थँक्यू